uns wieder, eure Miss Europa. Servus, servus, servus, ich bin's, der Erdogan und hier ist die Miss Europa in meiner Badewanne, in meiner Badewanne. Hey, Alter, das ist mein Part, was soll denn das? Herr Erdogan, in vielen Ländern Europas ist das Armutsrisiko auf einem historischen Tiefpunkt. Freuen Sie sich für uns? und haben Sie nicht Sorge um Ihr persönliches Vermögen beim <laughs> türkischen Lira? <laughs> Persönliches Vermögen in Lira, das Geld meiner Familie und meins ist in Sicherheit. Alles in Euro angelegt. Wenn du auch nicht möchtest, dass dein Erspartes einfach vom Staat verspielt werden darf, na dann wir wählen. Am 26. Mai sind Europawahlen.